Odpowiedź na pytanie, jak pociągnąć biznes na szczyty, o studium przypadku. Alberto Colussi, mój szef i mentor, spakował walizki i na kilkanaście miesięcy przeniósł się ze Szwajcarii do Australii. Zrobił to po to, aby budować relacje i aby zawalczyć o kontrakt wartości kilkudziesięciu milionów dolarów. Rok później jego mało znana firma AGB pokonała w australijskim przetargu amerykańską korporację AC Nielsen. Jaka z tego nauka dla mnie płynęła? Po pierwsze, porzuć swój komfort, swoją Szwajcarię, rutynę, znane rewiry rynku. Po drugie, udaj się tam, gdzie jest Twój klient. Może do Australii, ale może do innego miejsca w firmie, a może po prostu do nowego projektu. I po trzecie, zaprzyjaźnij się z tymi, których tam spotkasz. Czyli inwestuj czas i energię w budowanie relacji. Miej wizję końca, czyli pamiętaj, po co budujesz te relacje. Porzuć swój komfort, udaj się tam, gdzie jest Twój klient i zaprzyjaźnij się z tymi, których tam spotkasz. Powodzenia!